Привіт-привіт! Сьогодні ми тренуємо прес і кор. Три блоки по дві вправи в кожному. Я твій тренер Лагартіша, і ми починаємо. Перший блок. Ми лягаємо на спину, притискаємо поперек до підлоги, ноги вгору, руки вгору. І з цього положення ми опускаємо ноги десь на 45 градусів і повертаємо назад. Готові? Працюємо. Один. Два. Поперек притиснутий до підлоги. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишаємось в цій позиції. Руки за голову. І ми підіймаємо плечі. Готові? Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили відпочиваємо і повторюємо ще один раз. Ти вже відчуваєш? Я вже відчуваю. М'язи. Люблю короткі тренування, де тобі не треба робити 10 тисяч якихось то вправ однакових. А де ти за 20 вже відчуваєш вогонь. Готові? На спину, поперек притискаємо до підлоги. Руки вгору, ноги вгору і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один два, три, чотири, п'ять. Працюємо, не шкодуємо себе. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Залишаємось в позиції, руки за голову і один, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. Фух. Сподіваюсь, ти відчуваєш свої м'язи так само, як я. А я дуже добре відчуваю. Якщо відчуваєш, підписуйся на мій канал. Якщо вже підписана, пиши коментар. Став лайк. Мені це допомагає розвивати канал. І взагалі для мене це важливо. Готово. У нас новий блок. І ми будемо робити динамічні планки. Перша вправа альпініст. Ми стаємо в планку, плечі назад, спина рівна і підтягуємо коліна до протилежного ліктя. Один і два. Коли ти тягнеш коліна, ти не повинна ось так от скручуватись. Твої стегна мають залишатися паралельно до підлоги. Тобто не має бути отак робити це неправильно. Ти маєш тримати стегна паралельно до підлоги весь час. Готова? Працюємо. Повільно. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, 10. Закінчили. І наступна вправа. Бокова планка. Ми лягаємо. Це вважається, що ми лягли в планку на коліно. Якщо ти можеш робити повноцінну бокову планку і піднімати ногу, роби повноцінну. Якщо ні, з коліна ми стаємо в планку Піднімаємо ногу і опускаємо її назад. Готова? Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Міняємо сторону. І працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. Відпочиваємо і повторюємо ще один раз. Готово? Стаємо в планку, плечі назад, спина рівна і працюємо. Один, два. Не біжимо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. Закінчили. І бокова планка. Стали в планку, хто з коліна, хто в повноцінно. І працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. Закінчили. Змінюємо сторону і працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять закінчили. Відпочиваємо. І у нас останній блок. Готові. Ми будемо робити повноцінні скручування. Ми лягаємо на спину, руки за голову і сідаємо, торкаємося руками стоп або підлоги між ними. Готові? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім вісім, дев'ять, десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І друга вправа. Твіст. І піднімаємо ноги, тримаємо кут і будемо скручувати корпус в сторону. Готові? Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Фу, ти відчуваєш вогонь. Якщо відчуваєш, підписуйся на канал. Якщо підписана, пиши коментар, став лайк. Якщо тобі не подобається, що я говорю українською, став дизлайк. І обов'язково напиши мені, як це тобі не подобається. В коментарях. А ми продовжуємо. І працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10. І у нас твіст. Готові? Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фух. Фух. Це все на сьогодні. Якщо тобі мало, ти можеш повторити цю, це тренування ще один раз. З тобою була Лагартіша. Бувай!